Witam serdecznie, nazywam się Oskar Jursza, jestem odpowiedzialny za markę Silceramikę w Polsce. Zapraszam Państwa na wizytę po naszej sali wystawowej fabryce we Włoszech.